zangzhen chi song ge nyingma dhala ane dhala dhala bodo kolam na nga dhala ama nung budong hepi mungo dhaba dhe zhige dhe chi 来，干吧，干干干。 上面轻松的，生子疼的嘞。